эта реклама точно не для маленьких. О, о, о, ну ты извращенка. С медвежонком-то уже. Да, в целый день. Запыхалась, бедненькая. Запыхалась, маленькая. Извращука маленькая. Хватит из меня жестко. Вот месяцев, а, а уже такое делает собака.